刚刚发明的，那种都是南瓜。为什么这南瓜跟你们说了哈？满是这各种南瓜，它的皮很硬的。我曾经听个人就说，我的水啊煮它煮到它软软的皮，我觉得不好啊，因为拎到个南瓜里面的肉可能软了。阿沙姐里面的肉很快软了，所以呢皮很硬。那我红了了，直跟你们啊说一下怎么做了哈。 咁你将个南瓜切好一一块块，然后你同它有定水分嘅，既然你放普通嘅放菜一格，放了冷料咗之后就拿出嚟，因为它有水分啊，一点点水分嘛，烘起来不会干干嘛。咁啊，然后将啲南瓜切一片片，为什么要这样做？主要就当我们拿它的肉的时候，很容易拿出来，又不需要用啲水浸泡它。 啲甜嘅味道，营养全部挥发，啲水里面包不好，就是用这个方法挖出个物质，然后将它一块块啊，我觉得它还不够，我还要放进去，仲要啊红一下。只不过跟你们啊解释一下时间啊，就是这么简单哈，就是这么简单啦，我开着红了，给你们看啦，嗱，开着啦。 所以你照去生裂咩？为什么我姐有这个方法跟人家说？因为我曾经试过很难烧皮，嗰啲皮真的很难烧。啊，变成它咧，烘出嚟真的很麻烦。啊，啲皮真系难烧噶。咁啊，变成它里面呢，我烘的时候咧，啲肉啊，诶，怎么说啊？一不小心可能割到手。 因为啲南瓜嘅皮真系厚嘅，有啲时候即系，诶比较老啲时候就比较厚，所以用呢个方法，它的营养不会在啲水就挥发，有人家说过，在啲水里面煮一下不好不好，很难的，所以我用呢个方法，very good，所以你切的时候，你煮的时候不用烘得这么熟，差不多七八鲜至到五八鲜，啊。 咁然后将啲皮收嚟再煮一下 o k 噶啦，嗯，祝你们成功。